Ciao amici, benvenuti al mio canale YouTube. Io sono Elisa, 5 anni e mezzo. Insieme ci divertiremo un mondo. Noi faremo dei lavoretti con dei coniglietti. Per questo ci servono un foglietto di carta, dei rotoli di carta, un po' di pittura rosa una penna e un po' di colore verde e <clears throat> i rotoli di carta si incollano così. Noi rimangeremo questa nella pittura, schiacciate bene, adesso lo togliamo e si immerge. Prima schiacciate bene, se no non rimane la forma. E vediamo <laughs> come esce la nostra. Allora, potremmo fare anche degli altri. Guardate, si schiaccia prima la testa anche nella pittura. Dopo, ok, si può fare come abbiamo fatto. Prima la testa, dopo le orecchie e eccolo! Se volete schiacciate tutte e due così viene meglio. attimo con l'altra ok si continua dopo faccio qua dovremmo fare così schiacciamo bene uh sta facendo più belli si schiaccia anche così si può muovere un po' così prende più pittura dopo si fa prima la testa dopo le orecchie dopo ancora la testa e voilà! E così si fanno i coniglietti. Un po' di verde, che è l'erba, dove ci stanno tutti i coniglietti metto sempre un po' perché un po' così Se non ha più colore, immergetelo, benché <laughs> non si può colorare solo con quel colore, allora immergetelo, ve lo ricordate. Immergetelo bene, prendete tanto colore perché per i vabbè quando si prende in colore si sporca sempre un po' i pittori si sporca questo lo lasciamo qua e adesso facciamo gli occhi così un coniglietto a tutti faremo così anche alcune volte se vi scordate Vabbè, i pittori si sporcano sempre un po'. quasi finito. posiamo questo e ecco qua il nostro lavoro finale dei coniglietti che carino però lo mettiamo qua se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi